hello and welcome friends Libre Calc सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो लीब्रा कैल्क की है तो लीब्रा कैल्क में आज खास क्या होने वाला क्या सीखने वाले हैं देखिए यहां पर कुछ नेम लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं इन नेम्स को जैसे ये लिखा हुआ है राम श्याम राजू और यहाँ पे लिखा हुआ है तारकेश्वर ये पढ़ता था हमसे अब तो शायद पोस्टिंग हो गई है कहीं तो ये जो नेम है ये अरेंज वे में नहीं है देखिए ना पहला अक्षर ये स्मॉल है यहाँ पर पहला अक्षर कैपिटल है तो लास्ट जो लेटर है वो कैपिटल हो गया है ठीक है ये सही है राजू बाकी तारकेश्वर में पहला ऑप्शन ये टी जो है कैपिटल होना चाहिए तो ये स्मॉल हो गया है तो इसका करेक्ट वे क्या होगा कैसे हम करेक्ट वे में लेके आ पाएंगे तो एक फॉर्मूला आप यूज करते थे एक्सेल में वही फॉर्मूला आप यहां पर भी यूज कर लीजिए लाइक यहां पर मैंने यूज किया प्रॉपर ये देख सकते हैं ये प्रॉपर फॉर्मूला अब यहां पर आप टैब ना प्रेस करें टैब प्रेस करेंगे तो हैश नेम करके एरर आ जाएगा तो यहां पर आपको प्रॉपर लिखना है और कीबोर्ड से शिफ्ट और अल्फाबेटिक बटन 9 प्रेस करना है तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा अब इस पे आप क्लिक कर दीजिए इसका सेल एड्रेस आ गया क्लियर और अब इसको बंद कीजिए ब्रैकेट को और अब आपको प्रेस करना है एंटर तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो एकदम करेक्ट वे में नेम आ जाएगा अब यहां से इसको ड्रैग करिए आप देख पाएंगे कि सब नाम एकदम करेक्ट वे में आ गया है आई होप की बात समझ में आई होगी thank you for watching this video